yo. Mala fe, eh. Dopa en el B, hermano. Díselo. Ooh, baby, I like it more. I am the motherfucking shit, blow the night, safe to the day, she looking scared death No pueden entender mi game porque no son del barrio Los hay que no son del barrio, que sean del barrio Estoy disciplinado cumpliendo mis horarios No me reconozco, no me siento extraño Acero de damasco en el armario La carencia es el medio, chico tiene cuidado Invierte tiempo y espacio en no salir mal parado Me dicen, oye Arnold, te la estás tramando a ti mismo Y esa mierda no ha cambiado aunque el país es Escribo líneas en clubes cuando estáis todos conmigo Cruzo avenidas y puentes, deudas sin cuentas pendientes Puse el nombre en la pared para cuando me hubiera ido 95 al infinito por cadencia y sonido Yes, yes, yo, hacer de la decadencia estilo Putitón, putitón, coleman, lamón Cojo consejos de muertos, me hablan por el altavoz UFO, I'm taking them fly clothes and cash flows Arañas en el cuello porque me creo right Just making it up para salir de esta situación En la que te metiste solo por ser un puto cabrón Si te preguntan por las marcas en la cara, díselo Oh baby, I like it raw Oh baby Un punta verde si fuese un lápiz grafito Con el faca puesto pa' que vean lo que vomito A más de 20 metros en paredes de granito Con ébola en el micro no más serio que el camino y brindo Por estar donde estamos viendo sido lo que fuimos El tiempo que tengo es para el hip Si curro 15 horas hago insomnio por el ritmo Adicto, si el el orgánico Igual de perro y en Jaén que en bristo Mi abrigo es un clásico Las cajas de demás que me siguen a kilómetros Arrimo de un pálpito explícito Nunca seré suyo antes que mío Me curo las heridas y luego vuelvo tío A 90 y sin vértigo Dicen más de lo que has dicho Tus pintas delatan tu fracaso, insisto no aspiro ni a un nicho más que anoche con los míos Bases en un coche y el amor que sonrío A partirle el cuello en un directo con cinco A quedarme tranquilo Salir invicto de este capitalismo Quemarme las manos por lo que opino Mala fe en tu tímpano y sano Dejando gris lo que te guarda en blancos You know hermano Oh baby I like